¡Uh! ¡Lindos colores! Ah, A Nico le gusta esta forma. ¿Qué sirve? Choco. ¡Cuidado! ¿Por qué estás triste, amigo? Tienes piernas poderosas como guerrero o pulga de arena. Yo qué pingo, creo. ¡Ah! Pones cara graciosa. ¿Y Oh, cerebro pequeño. Vamos, por uh, Nico investiga. ¡Ocúltate! ¡Nada de saltar! Nos vemos, Yo estaba por salir esta noche, pero curado. Antes prendé, boludo. Corrió un viento de la san puta, Va, no corría mucho viento, corre viento, pero. Pero ese viento con tierra y y dije, nada, que ve salir, no toda ni ganas, así, boludo. Claro, por eso, boludo. That's all. Thank you. سلامت نوان لا ما يفهم كلها Look at Tira dele, hein? Né? yeah, <laughs> boy. Corre, mi loco. <laughs> Ay, TMF no en una bosta, man. Tirate le, no, tomancito. tirate Bueno, no importa. Ay, no. La puta madre está ahí. ¡No! si vas a hacer caes, hijo de puta. çıkar după. Voievod, voievod, voievod. Или Дедра. como panza. Ok. Qué rico, papá. Metido, boludo, del Mikhail. Y era la primera vez que tengo un eje full, ¿eh? Pero por suerte, ¿eh? Suerte borracho. Ó. Oh. não. não. Uh, isso Mirá mi básico, papá. ¡Pum! <laughs> no, me morí, Julia.